Juste pour revenir sur un tout petit bout d'historique, du coup, le, tract de campagne qui a été construit a été construit sur la base de projets définis par des habitants. Donc pendant les six mois de campagne, on a passé notre temps à construire un projet municipal avec, euh, on va dire qu'on a eu à peu près entre 200 et 250 personnes qui sont venues participer du coup à ces, euh, réunions de construction de, de projets euh, sur un village de 1200 habitants. je peux juste vous décrire le, petit bout de modèle qu'on a travaillé. Euh, donc les élus fonctionnent par binôme euh, avec des délégations qui sont, euh, qui sont également réparties par binôme. Donc aucun élu n'est seul sur une délégation. donc il ne peut pas y avoir de prise de décision individuelle dans cette mairie. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, on a donc des comités de pilotage. Donc l'ensemble de nos élus se retrouvent une fois par semaine. Ça remplacerait euh, ce qu'on pourrait appeler le bureau exécutif dans une municipalité classique, où dans ces bureaux exécutifs, en général, on retrouve le maire et ses quelques premiers adjoints avec le directeur général des services, et qui du coup euh, prépare l'ensemble des dossiers. Euh, chez nous, ça ne se passe pas de cette manière-là. Euh, l'ensemble des élus, sont, en général, ils sont, ils 12, hein. donc, puisqu'ils sont 12 du coup sur la liste, hein, du coup après les élections, 12 de la majorité, 3 de l'opposition ceux de l'opposition ne participent pas, à part une, exception près. Euh, donc nos 12 se retrouvent euh, tous les jeudis et traitent de l'ensemble des dossiers. Donc, euh, donc non seulement ils ne sont pas seuls sur une délégation, mais en plus, l'ensemble des élus sont avertis, informés et prennent position sur l'ensemble des dossiers qui sont traités les municipalités. Voilà. Donc il y, a au moins ce partage d'informations, cette codécision euh, après, en termes de responsabilité, effectivement, euh, on a malheureusement l'obligation de déclarer un maire, donc il y a un maire sur cette liste, euh, qui légalement, en cas de problème et dans certaines circonstances, se verra, se trouvera responsable des décisions qui sont prises. On est dans le respect profond de la légalité, hein, donc saillant, le fonctionnement de saillant est tout à fait légal, ça rentre tout à fait dans le cadre. on a fait vérifier ça tout de suite d'emblée par le secrétaire de mairie, euh, qui a vérifié effectivement le cadre légal de l'ensemble des commissions qu'on mettait en place. Euh, on est complètement dans les clous euh, sur notre démarche. quelques éléments. du coup, les, donc on met en place des commissions des commissions d'habitants qui sont des, des, lieux où, où se co-construisent les projets. Donc, c'est absolument pas des instances de consultation. ce sont des instances de construction de projets. Donc on est actuellement à 18 projets en cours à peu près, euh, sur différentes thématiques. Euh, Ces commissions ne sont en aucun cas décisionnaires, c'est des, instances de construction de projets, encore une fois, euh, appuyées sur une méthodologie qu'on retrouve dans l'éducation populaire, qui sont des méthodologies d'animation de réunion, qui ne permettent pas les prises de pouvoir et qui permettent d'avancer sur de la méthodologie de projet. Euh, donc ces réunions aboutissent à des projets très concrets, à des mises en route très concrètes de projets d'habitants. Euh, les élus sont présents dans ces commissions et font remonter au comité de pilotage, donc l'instance des élus, les projets. Le comité de pilotage valide euh, le portage de ces projets. Et et lorsque ces projets nécessitent un bout de subvention ou nécessitent un engagement formel de la mairie, ça passe en conseil municipal. Donc on est sur un système représentatif, c'est encore aujourd'hui les élus et le conseil municipal qui décident. Voilà. Les instances et les commissions participatives ne sont absolument pas décisionnaires à aucun moment. Donc c'est cette notion un peu de, représentants, les élus sont à leur juste place de représentants du peuple. Euh, euh, ils sont en tout cas au plus près euh, de la population pour être réellement à l'écoute et ensuite proposer à ses habitants de, construire et de co-construire du coup des projets qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Ça replace aussi du coup l'habitant dans une nouvelle posture aussi, puisque du coup l'habitant euh, euh n'est plus euh, dans une posture passive, euh, attentiste, dans une posture où du coup le, seul pouvoir qu'il ait est de, est de râler ou d'aller voter différemment six ans après. Euh, l'habitant est invité, et très largement invité, à participer à la vie de la, la municipalité. Les élus sont allés plus loin, que, sont allés très loin. J'étais surpris d'ailleurs la première fois que je les ai entendus en, en parler, ils ont annoncé que si cette dimension participative ne fonctionnait plus, ils démissionneraient. Et je pense que c'est ce qu'ils feront, effectivement. Quoi. Donc on est sur un projet euh, qui concerne les 1200 habitants de Saillant. je, crois que les premiers mm. garants de la, participation et de la collégialité sont les élus Alors, ils ont créé une instance, parce que du coup, c'était euh, lors de la définition du, et du, schéma municipal qui est, née cette instance. Euh, donc, de Conseil des Sages, donc qui porte euh, très mal son nom. Conseil des sages, du coup, qui, qui est une instance de veille, et qui veille de façon bienveillante et constructive, et j'insiste fortement là-dessus. On est tous des gens assez proches de cette municipalité, on n'est pas un contre-pouvoir on n'est pas du tout un contre-pouvoir. On est une instance qui, du coup, euh, veille à ce que euh, les principes euh, de démocratie participative, allez, je vais le dire cette fois-ci, soient effectivement respectés. Donc on est, l'une de nos missions est d'être présent dans chaque, dans chaque réunion, donc conseil municipal, comité de pilotage, commission thématique, groupe action projet, donc on est présent dans toutes les, dans toutes les réunions et on veille. Euh, du coup, alors, notre manière de veiller, du coup, c'est de prendre des notes. Et dès qu'on s'aperçoit qu'une décision a été prise un peu rapidement, qu'une méthode n'est pas respectée, que l'animateur n'est pas à sa place, que l'élu n'est pas à sa place, on le note et euh, on voit, on rencontre le, le, conseil municipal tous les deux mois et on rend compte, du coup, au conseil municipal des quelques dysfonctionnements qu'on aurait pu observer dans ces réunions. On ne fait pas que rendre compte, on fait des propositions. Et on outille derrière, on essaye de comprendre, et on outille derrière les élus pour que euh, ces, dysfonctionnements ne se répètent pas. Donc on est sur un système qui alimente la démocratie représentative. Et on vient donner un coup de sang neuf à cette vieille démocratie qui aujourd'hui est à bout de souffle. Il me semble qu'on apporte de la légitimité aux élus et qu'on redonne du sens à cette notion de représentant du peuple. Euh, les élus sont censés représenter leurs concitoyens. Au jour d'aujourd'hui, il me semble pas que ce soit le cas partout. Et euh, euh on commence à s'en approcher sérieusement. Voilà.